So, äh, jetzt kommen wir wieder mal zu etwas Lustigem. Wie hebe ich meine Arme möglichst cool in die Luft? <laughs> Oder so. Wow. <laughs> Gut. Haben wir auch schon geklärt.